Imtek Computer and Technology, Toshiba Satellite 899KM, Panasonic LED Smart TV 1099KM, HP Slate 7 379KM, Imtek.ba kvalitet i sigurnost.